Saya Kadir, saya berpesan, amankan KPK, jaga KPK. Presiden harus tegas dalam hal ini. Jangan ada lagi kriminalisasi pada pimpinan KPK. Buruh migran Indonesia sedunia dukung KPK.